いるハート頑張るハート非公式火力今回はですねイルハート祝1周年ということでね今までの没企画ネタをねイルハートとこう帰り見ていくこうん帰り見ていくっていうネタ会になりますえっとこれはですねと今まで収録はしてないけどネタとして上がった企画をイルハートが見て こんなこと考えてくれてたんだと感動する企画らしいです <laughs> これね確かにねこういろいろさネタはあったけどね実現してないのがね結構あるんですよ実はねそうなんですよということでね早速見ていきたいと思います大好きえっと早速進めていきますと あこれあれですかねなんかこう力強い感じでいった方がいいんですかねえっ、ー、とですねでは、えー、これは2018年6月頃のボツネタですねえー、責任者とゲーム対決えっとねこれは責任者を呼んで実際にねゲームをするみたいな企画だったんですけどなんかねボツになった理由としてはあの 責任者とイルハートの絵面がなんか不快という意見があったしんないいやでもさでもさあの確かにさイルハートムと対戦するなら女の子がいいんですけどなんか深いって意見やばいですね <laughs> はい次行きましょうえっと <laughs> 次は、えー、2018年8月頃のボツネタですね。えっ、ー、と、イルハートをスえっとですね、これは、あの、イルハートにね、水着を着せて、こう、魚のこう、動きをする企画みたいな。え、可愛いじゃないですか、なんか、こう、あれですよね、リトルメイル的な、こう、こう、 <laughs> 違うかな。こう、っ <laughs> ていい動きができないんですけど。 えっとこれがボツになった理由はえっと、えー、単にいろいろな機能の実装で時間がなかったああれもあれですよあれってことはあの今回さこう時間があればこうこれワンチャン期待できませんかねなんかてかさイルハートさなんかこう他のさ他の子たちみたいにさなんかセクシーさみたいなやつ全然 さなんかこういうのやってみたいですよねだってさ許されん先生にリボン巻かれた時も一人だけなんか珍獣みたいになったもん <laughs> はい次行きましょうえ次はですねこれはえっ、ー、と2018年10月頃の没ネタですね <laughs> いるハートいるハートアマゾネス探検隊えこれ何ですかわけわかんないんですけど えっと <laughs> これはイルハートがアマゾネスの格好をしてジャングル探検をしながら上から転がってくる丸い石などを避ける回です <laughs> いや <laughs> えこれさ待って企画の意味がわかんないんですけどえボツになった理由としてはとジャングルの背景を作る時間がなかったって やってたってこと <laughs> まあそりゃでもさそりゃボツになるわはいじゃあ次はえっ、ー、と2019年1月頃のボツネタ <laughs> イルハート VS メーザーいやこれさ限定 でも言ってましたよねいやイルハートさメッターさんをちょっともともと知らなくてさなんかあのお天気お姉さんとかかなとか生放送で話したんですけどいやなんかさみんなにねその生放送のコメントで教えてもらったんだけどさ <laughs> 待ってどういう気持ちで考えたんですかえそもそも何対決をするんですかこれはえっとねえっと内容はイルハート VS メッ ザーで試合時間が3分3ラウンド両者とも8オンスのグローブを着用攻撃はボクシングルール死ぬわ <laughs> ていうかさ <laughs> これもうあれでしょ居酒屋ネタとかでしょ絶対さスタッフとかがさなんかその辺で芋焼酎とかで見ながらこれやらせましょうああみたいな感じで決めたでしょ <laughs> えっとえっ、ー、と補足でこれの他にもイルハート VS 大仁田 電流爆破マッチやイルハート VS スッノートンセメントマッチなどもありましたちょっと待って <laughs> えイルハートさいつから戦闘民族になったんですかいやまああのわかりますわかりますあれですよねあの居酒屋ネタこう居酒屋トークみたいな感じですよねここあの日本酒とかこここう決めながらさはあみたいな感じでいや思いついただけっていうあれですよねきっとねあはいでは、えー、これは 次は2019年2月頃のボツネタですねえっと VTuber フリースタイルラップバトルで世界一を目指せラップバトル <laughs> えっと説明はえっとイルハートが VTuber に誰彼構わずラップバトルをふっかけ最終的に屍の山を築いていく一大企画です でこの企画ができたのかもさっぱり理解ができないんですけど <laughs> 待っていやそもそもさイルハートラップできないしえ <laughs> いやいやあのあのイルハートラッパーラッパー路線みたいなやつは別にさ誰も得しないしあのイルハートも得しないしさこうななんて言うんですかこうイルハートをこう可愛くプロデュースする企画とかないんですかえ <laughs> まあまあそれならね、まあ、それいやいや かなんかあれですねいざ言われると出れますねおいえーとイロハートが歌以外でやりたい企画はありますあのねあのねこれいつ言おうかなってずっと思ってたんですけどつなこママと一緒に動画に出たいいやーなんかさ生放 とかにもさ、こうよく来てくれてさ、動画にもね、ママ、よくコメントくれるんですよ。ね、なんかせっかくだったらさ、こう、ママと一緒にこう、親子動画みたいなやつをね、一回作ってみたいなって思います。みんなも見たいでしょ見たいっていっぱいコメントしてイエーイ